ナマステナマステどうもなんちゃんですはいということで今回の企画はこちらこれを使いますこちらヒマラヤから出しているパーティースマートという二日酔い止めの薬ですえ今回はですねこの薬を使ったちょっと企画をしていきたいなと思うんですがこれ二日酔いの薬なんで、まあ、要するにお酒をいくら飲んでも二日酔いになりませんよっていうことなんですよ 早い理論上はね、うんうん、インド版ウコンの力だよねそうそうそうそういやウコンの力よりも強いと俺は信じてるだから今回はこれをお酒を飲む前と飲んだ後1錠ずつ飲んで明日二日酔いになるかっていうのをちょっと検証したいなと思ってますということで今回の企画はパーティースマート飲んだらいくらお酒飲んでも絶対に二日酔いにならない説よっ じゃろくらまあお酒を飲まないといけないということで、はい、今回はこちらのお酒を準備しましたお願いしますはい黒霧島焼酎白ワイン赤ワインウイスキージンビール今日はこれを飲み干す勢いです 行きましょうかこんだけあればね大丈夫だよ俺たちには俺たちにはこれがついてる使えるから俺はね絶対にこれを飲めばたとえこれを全て飲んだとしても二日酔いにならないと思ってるなるほどそれぐらいこの薬を信用してるし期待をしている僕はこいつに負けたくないんだよなるほどこいつに負けないぐらい今日はお酒を飲んでもう絶対に二日酔いになってやろうとなるほどいうぐらいの意気込みで今日は飲んでいきたいなと思ってます早速じゃあ飲んでいきましょうかそうですねチョロッ はいということで早速こちらパティスマート飲んでいきましょうまだ一滴もお酒飲んでないです私たち、はい、白ですはいパティスマート皆さん見たことありますかこれ結構ねでかいんだよねそうそうそう銀色っぽいなんかカプセルだよね行々しい感じですごい青いしでかいしちなみに1箱300ルピーか25粒入りでこれをお酒を飲む前に1錠ずつ君たちにお渡ししようあそうだ忘れてた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 あこれ薬飲むの苦手だしもあれだねこれ結構でかいでかいこの辺にまだ残ってるじゃあもう飲んだから飲んでいいよね乾杯最初の記念すべき回はもちろんビールということでキングフィッシャーですよ、はい、キングフィッシャーインドのお酒といえばキングフィッシャーですね、バリバリに言ってくださいよもうそんなことでいいんですかとかって言わないでねえそんなことでいいんですか <laughs> はいやじゃあ二日酔いに負けないぞ乾杯 てるねああこれ美味しいですね喉越しがすんごいいいですね最高あと100本ぐらい飲みそうだね <laughs> どんどんいきましょう今日はおつまみはグッチが全部作ってくれて、はい、じゃじゃんこれ何これは、えっと、エリンギの炒め物とこれはあのピーマンとツナの和え物ですねでちょっと今あのポークシチューを作ってるのとあと締めにナポリタンを作ろうかなおおいう感じで、まあ、あのまともに作れるのかっていうところもねナポリタンちょっと怪しいナポリタン怪しいですよ ですか紅くらいまだ一杯や、はい顔真っ赤なのかもしれないです俺も僕真っ赤ななってますね結構さあ皆さんメインが来ますよポークシチューですああすごいいい匂いするやっと1回目終了す僕早っお前ら早いなやっと赤ワインは次の日来るよ 赤ワインは次の日来るぜ丈夫だよ俺らにパーティーサーティーるワインではいワインで <laughs> 俺もう今日白桃も絶対じゃあルネサンス ちゃんぽんって一番使いやすいやつ二日酔いさせにいってるからねそれはちゃんぽんもしないとああはいじゃあその持ち方それこそルネッサンス持ちだからオープニング撮ってから何分ぐらい30分ぐらい30分ぐらいですね今ねまだ30分しかまだ30分乾杯して30分ぐらいですまだまだまだ3杯目ですいっちゃうと2杯目2杯目ですワインねワインの顔赤すぎだよお前いやいやいやおみ <laughs> <laughs> まで赤なってるちなみに僕は何杯目か知りません もうね多分ね4杯目か5杯目ぐらいだよ倍はいってるかもグッチ強すぎやばいけどこの後次あのウイスキー待ってるんでウイスキー行くもう酒無限にあるからね今日ねあのこれ以外にもちょっと冷凍庫にジン冷やしてるからジントックでもあジントニック <laughs> あーけどなジントニック逃げだなジントニック逃げだねジントニックやめようまだ30分なんで実は30 <laughs> 分で本当にマジで赤すぎだから <laughs> すぐ出るんだね本当に顔にねはい もうあの出てきた方がいいよ絶対 まあまあ一旦寝てきてまあちょっと僕がねあのー、あの起こす起こすあと1時間ぐらい経ったら今あの11時20分だけどあと1時間ぐらい経ったら起こしてあげるまだ11時20分なんで一回あのリセットしようまだね僕ら長いよここからこっから俺まだ全然いけるもん今一回リセットしてからのね、はいちょっとこれの、まあ、続きを飲もうかなと思いますはい無理しないでそうですね武士道の武の字もないけどちょっと形から入るぐらいの人だったということで形 <laughs> からねそうですね中身伴ってなかったまあ一回休憩 るほどね頭使っちゃったえ死亡まああのー、一番の悪魔はこいつだったからねいっちゃんだから一回寝て寝た方がいい1時間ぐらいに起こすよお疲れしたお疲れしたお疲れしたありがとう今日はありがとう明日の二日酔いにならないことを願うそう僕ねあのこの前この動画を上げたんですよ結構こだわって作ったんですよね最初は 車撮ったやつね、うん、まあ割と好評で見ていただいてると思いますよまあ好評っていうかあれだよねあの情報提供だから、うん、まあ動画がいいっていうよりかその情報源がいいっていう感じだよね、うん、ででいや俺が言いたいのはこの最初の5秒間このなんか俺たちってニュースキャスターになれるんだなっていうのを知った、うん、兄ちゃんこれについてどう思う どういう反応思ったよりニュースキャスターの反応しました今ねあんちゃん急に来ましたね急に来た、ね、えっとえ飲み始めて何時ぐらいですか今今開始が9時ぐらいですねだったからね生 3, 3時間ぐらいですねはい経ちました武士道武士道さっき寝そうだったけど元気だね もうねあのボンベイサファイアでまた息を吹き返したボンベイサファイアなくなってしかもねただただ眠いとかじゃないなんか辛そうですよだって今日強いじゃんパーティースパート飲んでるそうなんですよねもうなんと言うのねクソで言うとパーティースパート今が強いんじゃなくて明日の朝が強いからね今が強いわけじゃないだからいくら飲んでも明日は強い明日は強いまあ明日は強いよそれはそうだよだから今日いくら気持ち悪くても明日強い いやそうですよでも今はきついんだよね今はきつい今はきついよ決してお酒強くないですね私はいやもうなんかさこの光景がやばくない MacBook をこうやってるやばいはいということでえっ、ー、と今時間が12時40分ですね、はい、えー、3時間半ぐらいですかそうですねった感じで僕は全然いいんですけどあのね 武士道死んでる無児道は死にましたねでなんちゃんといでで僕はパースマート関係ない気がしてたね関係ないねだって明日明日がどうなる <laughs> そうね今のところはもうグッチさんの肝臓が強いっていう話ですね、もう今飲むか飲まれるかみたいな世界ですからもうこのもう飲まれてますしねこれ <laughs> そう武士 <laughs> 道はもう見事に死にました今日武士道のために頑張りますけどオープニングどこ行った今 僕ここ寝室なんですけどえなんちゃんなんちゃんどうした頭痛いいや始まっちゃってる二日酔いじゃなくてもう初日初日酔いやん始まっちゃってる初日酔いやんもう あと100本ぐらい乗れそうだ俺まだ全然いけるもん今俺まだ全然いけるもん今俺まだ全然いけるもん今パーティースマート出る前に飲まないといけないのかなスマートちょうだいおいすましよスマートちょうだいスマートちょうだい俺にスマートちょうだい辛い辛いの、うん、頭痛いマジで <laughs> いや二日酔いになってないよまだ初日よお水いるうん大丈夫 お水は飲まないいやけどあのスマート一つ <laughs> そうだけでいいのソーで飲むそうだでいいんじゃない別にもうサージの水がいいな俺そうだは今飲めない水水水くださいお願いしますなんちゃんお水あるよこれこれどこやね、はい でもね、ここまで飲んだからがゆえに、この二日酔いしないかどうかの検証はできる、これで。俺、い置いて帰るわ。 <laughs> 脱ぐな <laughs> 脱ぐな脱ぐなやめろやめろやめろやめろやめろ脱おはようございます。グッチです。えっと、今時刻は10時半ぐらいです。まあ、わりかし、えっと、昨日パーティースマートのおかげそんなに深いもなくという感じですね。ちょっと他の2人を見てみましょう。 ますちょっとねあのまあ昨日の夜12時以降ぐらいの記憶がちょっともう忘れてるんですけれどね気がついたらこうして服を着替えてまあしっかりとベッドに寝ていたということでね、まあ、結構ね快適な快適な夜を過ごしてもらったんですけど二日酔いのことはどうですか二日酔いはね今ね結構ないですねああ本当、はい、あじゃあパーティーショートのせいかあったんですけどそうですねもうねあのこれなかったら多分今頃多分ね頭痛でもうそうなってるんですけどまあ完全に今復活で、はい、はい 実昨日結構酔っ払てたなんちゃのところに行ってみたいと思います出してなちゃんある寝てますねなんちゃん朝だよなんちゃんなんちゃん朝だよ最よありがとうございます今もう11時半10時半ですけど、昨日の記憶はございますか